Всем привет, друзья! С вами снова я, Гипхип. Сегодня я хочу вам показать кое-что. Если вы этого еще не заметили, то посмотрите просто сюда. Это вот мой скин. А вы спросите, кто это? А это... Скин моего брата. Хихи. Который участвовал в SCP. SCP, SCP, SCP, SCP. Вот, вы все сами видите. Я, он, я, он. Надеюсь, что это видео было вам полезным, чтобы вы узнали о этом, об этом. Новое оформление. Может быть, скоро я изменю его аталку. Goodbye!